Καταχώρηση αξιολογήσεων θεμάτων και δραστηριοτήτων των εκπαιδευτών τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Παραμένουμε στο πρόγραμμα e-training και πηγαίνουμε στο φάκελο αξιολόγηση. Εδώ επιλέγουμε ένα-ένα τα θέματα και τι δραστηριότητε, έτσι ώστε να καταχωρήσουμε και να υπολογιστούν οι μέση όροι των βαθμολογιών των εκπαιδευόμενων τη εκπαίδευση. Στο παράδειγμά μα, βλέπετε και εδώ, όπω και στη γενική αξιολόγηση, ότι έχουν αξιολογήσει δύο από του πέντε συμμετέχοντε. Είναι μία φράση η οποία θα επιβεβαιώσει όταν καταχωρηθούν όλε οι αξιολογήσει όλων των εκπαιδευόμενων. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Επιλέγουμε το θέμα ή τη δραστηριότητα. Εν προκειμένου, α επιλέξουμε δραστηριότητα μάθηση στην πράξη και κάνουμε κλικ στο κουμπί Υπολογισμό. Αυτόματα το σύστημα συνδέεται με το ESEP αξιολόγηση και θα μα υπολογίσει του μέσου όρου των βαθμολογιών των εκπαιδευόμενων για τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή που έκανε το συγκεκριμένο θέμα ή δραστηριότητα και για κάθε ένα κριτήριο αξιολόγηση ξεχωριστά. Την ίδια διαδικασία θα πρέπει να την κάνουμε για όλα τα θέματα και τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης εκπαίδευσης.